ko'zni yumishlik masalasi nomahramga nisbatan bir marta qarashga ruxsat nima uchun ta'rif uchun kimligini bilish uchun mahram bo'lsa gaplashib mahram muomalasi bo'laveradi nomahram bo'lsa ko'zini olib qochadi hadrati ali roziyallohu anhuga payg'ambar alayhissalotu vassalom nomahramga qarashda birinchi qarash foydangga deganlar kimligini taniysiz ko'zingizni olib qochasiz ikkinchi qarash zararingga. Ko'z gunohi insonni qalbiga dog' tushishiga sabab bo'ladi. Bir gunoh ikkinchi gunohni chaqiradi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda ولا تستوي الحسنة ولا السيئة idfa billati hiya ahsan Ya'ni yaxshilik bilan yomonlik teng bo'lmaydi, yomonlikni eng go'zal shaklda daf qil deydi. Chunki yomonlik daf qilinmasa, ikkinchi yomonlikni chaqiradi. Quloq gunohi ko'z gunohini chaqiradi. Chunki ko'zi aytadida quloq san deydi, hmm, bitta eshitib olding-ku deydi. Mana bitta ko'rib olay deydi. Keyin og'iz, keyin burun, keyin insonning a'zolari, keyin qalb, keyin boshqa ishlarga o'tib ketib qoladi. gunoh gunohni chaqiradi. Shuning uchun havoyi nafs eshigidan kirib ko'rishga harakat qilmaslik kerak. Bir ko'ray, bir qaray, bir marta qaray bilan inson shunday botqoqqa kirib ketib qoladiki, undan chiqib bo'lmaydi keyin. Shuning uchun ko'z e, e, nomahramga tikiladigan ko'zni asragan odamga Alloh taolo shunday halovat, shunday rohatni beradiki, u rohat boshqa hech bitta joyda yo'q. Alloh o'sha rohatni beradi. Ko'zni e, to'sish Qur'oni Karimda erkaklarga ham ayollarga ham bir xil siyrada keldi.